Se am am e fentenot, fenten a nod. An dra uh, a zo o fenten, ur zur sen ama, en a gune zo anve da boa pel zo kar war euh, ar uh, gartinu Holland, me mus donc a meus uh, goet an dra, ar uh, gartinu koz. Dija a va laket, donc am zo e a se moyen de, de wenn der Gerhard du frisst. Ein Modell, donc einmal ein Traum donc ein Traum euh, a service der Biskuiturien en der Rama vous aimez. Agama Jesu ondig en traum, donc euh, on, euh, aga service euh, de, du de penre euh, euh kerure de, donc Biskuiturien donc et gargon, à la joue ama de Zéar. À partir des Vichoubotan, il y a une biscuiterie à Siriou et Guise par exemple. Quoi. gizmarene parzan. Me ama vesa havi parzan, pigur ama zo ama te gruan habitig... Euh, bitig, habitig euh, an anot, ko. A ye pa van joan ga ni tu e ama de de ziskineon pe da neon. <laughs> Pur euh, ama zo skaliru euh, a, a gale mon entran es da von entran. A, a goude euh, Pugur euh, mam euh, a brie do ha do ha novel euh, va ken novel zu ga va a sedem un den on, on tamik jenoch me modal ama pa va dochtu un tamig eol ama va tom entra un ato un tamat tom ha vid ma va e, le hal pe entrez euh, memes tomo hi parzan patuem do handour mor pa va chu ganem neon a basen eh, eh, dian handour pu gola va un tuyo a ye habite gazosen a ga a jinte dour va la va la se tu ni basidian va an handour euh, yen glas <laughs> me me sort les vodes